Lecciones de un curso de milagros con enseñanzas profundas de David Hofmeister. La lección para el día de hoy, la número 31. No soy víctima del mundo que veo. La idea de hoy es la introducción a tu declaración de emancipación. Una vez más, la idea debe aplicarse tanto al mundo que ves fuera de ti como al que ves dentro. Al aplicar la idea de hoy, lo haremos de una manera que se utilizará cada vez más, con ciertas modificaciones que ya se irán indicando. En general, esta manera de practicar comprende dos aspectos, uno en el que aplicas la idea de manera más prolongada y otro en el que haces frecuentes aplicaciones de la idea en el transcurso del día. La idea de hoy requiere dos sesiones de práctica más largas que de costumbre una por la mañana y otra por la noche. Se recomiendan de 3 a 5 minutos para cada una de ellas. Durante ese intervalo, mira lentamente a tu alrededor mientras repites la idea dos o tres veces. Luego cierra los ojos y aplica la idea a tu mundo interno. Te liberarás de ambos al mismo tiempo, pues el interno es la causa del externo mientras exploras tu mundo interno. Permite simplemente que cualquier pensamiento que cruce tu mente llegue hasta tu conciencia. Obsérvalo por un instante y luego reemplázalo con el siguiente. Trata de no establecer ninguna jerarquía entre ellos. Observa su ir y venir tan desapasionadamente como puedas. No te detengas en ninguno en particular, sino trata de mantener un ritmo uniforme y calmado, sin ningún marcado interés por tu parte. Mientras estés sentado, observando tus pensamientos serenamente, repite la idea de hoy en tu interior tan a menudo como quieras, más sin ninguna sensación de premura. Repítela además tan frecuentemente como puedas en el transcurso del día. Recuerda que al hacerlo, estás haciendo una declaración de independencia en nombre de tu propia libertad. Y en tu libertad radica la libertad del mundo. La idea de hoy es también especialmente útil como respuesta a cualquier tipo de tentación que pueda presentarse. Es una declaración de que no vas a sucumbir a ella, aprisionándote así a ti mismo. No soy víctima del mundo que veo. Y David nos dice, en el texto, en el capítulo 5, en la sección llamada La voz que habla por Dios, se nos presenta de una manera muy, muy directa al Espíritu Santo, a la voz que habla por Dios, como la motivación para la mentalidad milagrosa y la decisión de sanar la separación dejándola ir. Y con el libro de ejercicios llegamos a una declaración de que no soy víctima del mundo que veo. La sanación que el Espíritu Santo propone, el convencimiento que el Consolador está ofreciéndole a la mente dormida, es el final del victimismo y el final en la creencia, en victimización por completo. Hoy es el día en que tomamos una idea clave, un principio clave en la aceptación de la expiación o corrección, y lo aplicamos de manera más prolongada y también en aplicaciones frecuentes a lo largo del día. Tenemos esta bella idea no soy víctima del mundo que veo. La tenemos disponible para utilizar en cualquier momento en que la tentación parezca surgir en la mente. Y esto puede ser cualquier forma de tentación. Sentirse distraído, sentirse irritado y molesto o frustrado, sentirse retado, sentirse herido por el mundo, por el mundo percibido o por el mundo de pensamientos dentro de la mente. Se nos recuerda que tenemos que aplicarla tanto a lo interior como a lo exterior, tanto al mundo que ves fuera de ti como al que ves dentro, dice Jesús, porque el mundo interior causa el mundo exterior. El reino interior de pensamientos es la causa. y esto es apropiado para practicar cuando te sientes en conflicto psicológico o en una guerra psicológica. Aún es una corriente de pensamientos, una corriente de formas de pensamientos. Y recuérdate a ti mismo una vez más, no soy víctima del mundo que veo. Esto incluye estos pensamientos que parecen atravesar la conciencia el mundo interior de pensamientos. No soy víctima de este mundo interior de pensamientos, ni tampoco soy víctima del mundo percibido que parece estar afuera. De manera que hoy practicamos, utilizamos esta idea como una antorcha para iluminar la mente, para desvanecer la oscuridad con su resplandor sea cual sea la forma que esa oscuridad tome, sea cual sea el grado de intensidad que la oscuridad parezca tomar, sea cual sea la dirección que la oscuridad parezca tomar. Estas cosas no importan. Porque la luz ha llegado. Yo tengo la antorcha. Yo soy la antorcha de luz. No soy víctima del mundo que veo.